Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ipul Babira. Oke, okay, video kali ini kita mau pasang jerat racik lagi, jerat ruak-ruak. Oke, okay, jadi kondisi sekarang ini habis diguyur hujan. Oke, ikutin terus video ini sampai selesai dan pantengin terus keseruannya. Lanjut sana. Poin satu bro. Mantap.